av å introdusere min gode venn eh, Oliver Thiel. Oliver var jo den som eh, introduserte meg egentlig for barnehagematematikk. Og den store skjønnheten og bredden i dette feltet. Og Oliver er et sånt eh, levende leksikon når det gjelder barnehagematematikk. Jeg tenker av og til når jeg sitter og jobber sånn at å, skulle ønske jeg hadde hodet til Oliver nå. Han har det liksom så, så ryddig på loftet, for å si det sånn. Ja, <laughs> Så det er veldig hyggelig. Eh, Oliver, du skal presentere om mekaniske leker til oss. Og vi gleder oss veldig. Så vær så god, Oliver. Ja, hei. Um, jeg skal presentere et EU-prosjekt som heter autostem. Eh, hva det betyr, det vil jeg snart forklare. Det handler om mekaniske leker i barnehage. Eh, og autostem er en forkortelse for automater for STEM promotion at early stage of education. Så det er på engelsk, for det er et uh, europeisk prosjekt. Uh, og det kan oversettes med mekaniske leker for å fremme realfag tidlig i utdanningsløpet. Og det var ikke jeg som hadde ideen til det prosjektet, så det var kollegaer fra Italia og Portugal som har spurt meg om jeg vil være med. Og da har jeg sagt ja, jeg vil gjerne være med, men da må vi rette det mot barnehage. De hadde egentlig tenkt skole, og de hadde et lignende prosjekt før, så det er litt sånn oppfølgingsprosjekt til et tidligere prosjekt. Uh, men så har jeg sagt nei, uh, siden jeg jobber på Dronningmorsminne høgskolen som uh, underviser først og fremst i barnehagelærerutdanning, må jeg forske på barnehage og ikke noe annet. og det var de enig i. men så er det jo litt forskjellige syn på hva early stage of education er. Um, og vi ville jo her tenke hele barnehage. Det eh, er det første steget i eh, utdanningsløpet. Eh, men det er annerledes i andre land. I England er det f.eks. allerede fireåringer som er på skolen. Og da måtte vi Så det var det kommer litt fram i prosjektet at det er litt ulike syn på hvordan man underviser barn i forskjellige alderstrinn. Så det er alle de som er med i prosjektet. Så uh, det ble ledet av uh, Pia Dade fra uh, universitetet i Coimbra. Um, og så er det en skole fra Bulgaria er med, og noen fra England og Italia. Og uh, Dronningmotsminne fra Norge. Og det er ikke meg alene fra Dronningmotsminne, men det er også Rolf, som er en kollega uh, fra naturfag, og Jørgen, som er en kollega fra kunstfag, og som er en uh, eh, matematikkollega Signe. Så det er et utviklingsprosjekt. Så, eh, og vi har delt det opp her på konferansen i to deler. Så nå er det foredrag, og da vil jeg uh, vise fram noen leker. Uh, og snakke om hvordan man kan bruke disse i barnehagen for å fremme realfag. Um, og så har vi også fått dem som er påmeldt på den praktiske delen, for da kan dere virkelig gjøre praktiske erfaringer og lage leker selv. Uh, når man tenker utviklingsprosjekt, uh, det var også noe som vi har diskutert. Er det spørsmål uh, skal vi utvikle nye mekaniske leker. Um, og det er nesten umulig, for det fins jo allerede alt. Så det er ikke fokus på i prosjektet å oppfinne nye mekaniske leker, eh, men å ta de ideene som allerede fins, og man finner massevis på Internett f.eks., eh, og tilpasse det til målgruppen som vi har, som er barn mellom fire og sju år. Så det er her både barnehage og begynnelsen av skolen. Eh, og vise fram hvordan man kan bruke det for å jobbe med realfag i barnehage og begynnelsen av skolen. Og man uh, kan jo ha ulike tilnærminger til uh, eh, f.eks. matematikk i barnehage. Og det fins jo mange som utvikler uh, sånne tilrettelagte aktiviteter som har fokus på bestemt uh, matematiske innhold, og publiserer det, og så kan man bruke det Eh, mitt fokus er egentlig mer å gjøre oppmerksom på den matematikken som fins i de aktivitetene som man uansett gjør i barnehagen. I går hadde jeg f.eks. avslutning av et prosjekt med studenter som handlet om musikk. Hvor de har laget egne sanger uh, som, og regler og uh, sangleker som man kan bruke i barnehage. Og så skulle de i tillegg reflektere over Eh, matematikken i det. Uh, og det er mye matematikk i det. Uh, men det er ikke nok å bare si at ja, matematikk er i alt. Man må jo bevisstgjøre den matematikken og bevisst bruke den. og også bevisstgjøre den for barna. Og det, det var det faktisk handler om. Vi vil berike barns lek med de lekene som vi gir til dem, men også med det matematiske og naturfaglige innhold. Eh, som, så det å leke med disse mekaniske lekene og lage disse uh, hjelper faktisk barn å forstå mer og mer om matematikk og uh, naturvitenskap. Så prosjektet handler mer om å utvikle didaktiske verktøymateriell. Så vi har nå laget et hefte som beskriver hvordan man kan jobber med uh, mekaniske leker i barnehage. Og alle som blir med på verksted, får det. Og de andre kan gå inn på nettsida og laste den ned og printe det ut selv. Så det vi vil, er å fremme realfag. Uh, og jeg vil snart forklare hva vi mener med realfag. Uh, men også å fremme kreativ tenkning Eh, problemløsning og forståelse, for det henger tett sammen med realfag. Jeg opplever av og til at det gjøres sånn skille mellom det er de kreative, estetiske fagene, og det er de akademiske læringsfagene, språk og matematikk. Eh, men den, det skillet fins egentlig ikke. Eh, det å være matematisk er veldig kreativt og også altså, naturvitenskap å oppfinne noe, utvikle noe, trenger kreativitet. Og så har vi uh, i tillegg det med varekraft og res, uh, resirkulering. Uh, for vi bruker egentlig først og fremst gjenbruksmaterial for å lage disse lekene, for også å sette fokus på miljøet. Så hva er realfag? Um, på engelsk heter det STEM, og det er jo en forkortelse um, for um, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Noen mener det burde egentlig hete STEAM for uh, kunstfagene. Burde man ikke skille fra det, men er en del av et helhetlig kunnskapsområde, egentlig. Andre mener, og det er jeg enig i, mener det, det burde hete 'mest'. For egentlig er jo matematikk det viktigste, så det burde komme først. Um, <laughs> og jeg er jo tysk, så jeg kom til Norge for åtte år siden. Og uh, på tysk er det faktisk at matematikk er først. Da heter det nemlig MINT. For matematikk, informatikk, naturvitenskap og teknikk. Men på norsk har vi faktisk et eget ord for dere er det ikke en forkortelse. Realfag, Jeg vet ikke, jeg har ikke spurt uh, Camilla og Hanna om det er det samme på svensk. Har dere ordet realfag? Ja. ja, så det er noe spesielt med, med Norge at vi har til og med et eget ord for det. Uh, og så er det min kjære kollega Jørgen Moe som har laget det logoet logoen som vi bruker til prosjektet. Um, og jeg tror ikke at han hadde spesiell fokus på det, men så har jeg oppdaget at det kan egentlig brukes fint for å illustrere de fire delene som uh, realfag, eller STEM i alle fall, uh, består av. Så det er jo naturvitenskap, teknologi, matematikk og ingeniørfag. Og så finnes det forskjellige syn på hva vi mener med realfag. Så det kan oppfattes som overbegrep. Så hver gang vi snakker om ett av disse fagene, så kan vi bruke som overbegrep realfag. Så når vi snakker om realfag, da er det enten matematikk eller naturvitenskap eller teknologi eller uh, ingeniørfag. Uh, men det er kanskje ikke så mye mening, for eh, da kan vi jo også snakke om det faget som vi mener. Eh, så det er mer vanlig å snakke om realfag når det er flerfaglige aktiviteter, hvor flere av disse fire fagene går inn. Hvor det altså uh, eh, f.eks. naturvitenskap og matematikk går hånd i hånd. Og så det synet som vi egentlig gjerne ønsker å få fram, er det et virkelig integrert syn på det at alle, fag, alle fire fag jobber tverrfaglig sammen for å få fram noe kreativt. Og det med kreativitet eh, Det fins faktisk i realfagsstrategien. Så realfagsstrategien passer veldig godt til det vi har opp, eh, Eh, utviklet. Eh, det snakker jeg om kunnskaps- og teknologiutvikling. Um, og det er faktisk det hva vi gjør. Um, mekaniske leker, det er teknologi. Eh, I alle fall hvis man har sånn vidt teknologibegrep. Så snakkes det om at hensikten er å løse komplekse problemer, og da trengs kreativitet og innovasjon. Så det er å oppfinne nye ting. Men så er det også viktig det med faglig innhold og, og at fagene blir synlige. Og det er det hva, kommer sammen her i det prosjektet. Um, at vi bruker kreativitet når vi utvikler sånne leker. Eller også barn kan bruke sin uh, kreativitet når de lager det. Uh, men i den måten hvordan vi jobber med det, blir det faglige innholdet også ganske tydelig. Og det med kreativitet og innovasjon det forklares i uh, realfagsstrategien med at det er nyskapende. Um, og da kan man først og fremst tenke ja, det er jo vi som lærer- som skaper noe ny her. Amerikanske leker som man kan bruke i barnehage. Men det er også barn som kommer med sine egne ideer. Uh, nå har jeg et begrenset erfaring, begrenset erfaring med barn i barnehage, så jeg har gjort sånne aktiviteter med når barn kommer på besøk til matematikkrommet på Dronningbords minne. Uh, øh, øh, men det er jo et begrenset tidsrom, så jeg har ennå ikke opplevd at unge barn har oppfunnet noe nytt. Men det kan jo skje. Men jeg har også gjort det med litt eldre, og jeg har f.eks. Uh, øh, niåringer som har oppfunnet det. og det var helt hans egen idé. Det er sugerør og uh, tråd. Og så blir det et, en mekanisk hånd som man kan virkelig bruke for å gripe noe og ta på noe. Så det syntes jeg var veldig spennende. Uh, men så handler det også om å fremme nysgjerrighet. Eh, og det er ganske tydelig når vi presenterer disse legene, at også de uh, yngre barn er veldig nysgjerrige på hvordan funker det egentlig, og vil uh, leke med det, og vil også lage sine egne. Og da kan man komme med sine egne ideer og tenke utenfor rammen uh, og ta initiativ. Så mekaniske leker det, det uttrykket som vi bruker på norsk. Eh, på engelsk heter det eh, automata. Det kan ikke uttale det korrekt. Eh, men det er jo noe som beveger seg. Det. Så det er kinetiske kunstverk, så her kommer også kunsten inn, som er fascinerende for barna. Og begeistrer både barna og voksne å bygge en bro mellom realfag og kunstfag. Og så er det De som vi har valgt i prosjektet, da var det viktig at de er lette å lage. Eh, og at de kan tilpasses barnas alder. Så vi har litt forskjellige. Noen er litt mer avanserte å lage, eh, og noen er litt enklere for eh, yngre barn. Og så er det også fokus selvfølgelig på at barn gjør mens de lager eller leker med dem, erfaringer med realfag. Det bygger som sagt på et tidligere prosjekt som heter Chloé. Eh, jeg vet ikke hva den forkortelsen står for. Eh, men det handlet om å bruke mekaniske leker i klasserommet på skolen. Eh, med, ja, egentlig mer på mellomtrinn. Og da har de brukt en spesiell type mekaniske leker, eh, nemlig at man har sånn eske eh, med noen mekanismer inni, og så beveger seg noe oppå det når man eh, tar på håndtak på, på sida. Um, og det er kanskje det som man først og fremst tenker på når man hører uttrykket automata. Uh, men vi har uh, gått bort fra det. Vi har også noen som er slik, eh, men de fleste som vi utvikler, er eh, andre typer mekaniske leker. Så det er nå ganske åpen egentlig hva slags mekaniske leker vi bruker. Og så er spørsmålet hvordan jobber vi med det i barnehage? Um, og det er jo barnas aktivitet som er i fokus. Så her i det heftet har vi også skrevet på hva er lærerens oppgave egentlig der. Um, og så er det jo som sagt litt ulike syn på det. Og, og det kommer også an på barns alder, så man kan godt tenke uh, at det foregår i en skoletime eller over flere skoletimer, hvis man tenker skole. Men hvis jeg tenker barnehage, uh, eh, ville jeg ikke tenke bare på ja, det er nå en tilrettelagt aktivitet som vi gjør, uh, og så er det ferdig. Men integrere det mer i hverdagen og i barns lek. Så uh, selv om jeg har vanligvis en barnegruppe som kommer til matematikkrommet og og de forventer kanskje til og med at jeg gjør noe tilrettelagt aktivitet, prøver jeg likevel å gjøre det mer eh, hvordan man ville integrere det i barnehagehverdagen. Så hva jeg f.eks. gjør, er at jeg tar den leken som jeg ville fokusere på, og, og, eh, og leker med den. Og så blir jo barna nysgjerrig på det. Så det er ikke at nå setter vi oss på întătur o noscavie lage mehaniske leker, men de starter egentlig med leken. Så det starter faktisk med at øh, barn ser meg og leker med det. Ser læreren og leker med det. og det kunne jo senere, når barna har blitt kjent med mekaniske leker, også være at noen barn kommer øh, med leker som de har laget hjemme, og presenterer det til de andre barna. Så når jeg uh, presenterer det og leker med det, så uh, blir jo barna nysgjerrig på det. Ja, hva er det? Uh, hvordan funker det? og så kan vi analysere det, som det står. Det. Så vi kan snakke om det, ha en samtale om det, hvordan, hva det egentlig er. Ja, det er en fugl, og den har vinger, og vingene beveger seg. og ja, hva må jeg gjøre for at vingene beveger seg? Jeg, jeg, har et, jeg, har et, slags eh, håndtak som jeg trekker opp og ned, og så beveger seg vingene. Og for å forstå mer hvorfor de går opp og ned Ja, ok, det går jo også opp og ned, men de vingene går jo opp og ned på en annen måte. Da må vi gå litt dypere inn og uh, prøve å forstå hvordan det funker. Eh, og vi har jo mange forskjellige som har, bruker forskjellige prinsipper eh, som man da kan utforske. Eh, men så er jo hensikten med at barn lager sin egen leke. og da må vi jo analysere det mer nøyaktig. Og da må vi kanskje ta det fra hverandre. Eller jeg, bruker, jeg presenterer det utstyret som vi kan bruke, at de gjenkjenner det. Ja, det er disse delene som det er laget av, og nå har vi de delene her. Men hvordan må vi sette dem sammen for at vi får en leke som uh, fungerer på den måten som den som dere har sett? Og idet de lager det, uh, gjør de selvfølgelig masse erfaringer med realfag. Og det vil jeg gå litt dypere inn i uh, forglavike type Erfahrung, at man gjør med uh, äh, når man lager disse forskjellige ne? ähm, und da kommen wir kommer jo litt an på uh, äh, oder alder og barns førkunnskap hvor mye utforskende det kan være, eller hvor mye voksenstyrt det må waren. So, det geht faktisk an. å gi instruksjoner, forklare barna eller vise barna hvordan de kan sammensette det. Eh, og når de har gjort det noen ganger, så vil de jo utvikle en forståelse på hvordan man gjør det. Og da kan de eh, senere, med andre leker, bli mer og mer utforskende og selv finne ut hvordan man må sammensette disse elementene for å få fram den funksjonen som man egentlig ønsker seg i den leggen. Men det stopper ikke der. Så det handler jo ikke bare om å lage mekaniske leker. Det handler også om at Så hensikten med å lage en leke er jo å leke med det. Um, og det er kanskje til og med det viktigste for barnet at de eh, da skal få leke med lekene. Eh, men de lekene som vi har utviklet, da gjør de også erfaringer med uh, matematisk, og naturvitenskapelig og teknologisk innhold mens de leker med det. Uh, og da kan man da også ha en samtale med dem om hvilke erfaringer de har gjort. Det er faktisk en viktig del av hver læringsprosess og eh, reflektere over det som man har erfart med det. Eh, og det betyr jo ikke at man må forstyrre barns lek. Eh, men når de er ferdige, f.eks., kan man jo snakke om det man, 'Hva har du gjort i dag?' og spørre om ja, hvordan det gikk med, med fuglen, f.eks. det er mange ulike ting som man kan utforske med fuglen. det er jo ikke bare den mekanismen, men også bruke den For, for å snakke om fugler. Og hvordan fugler lever, hva fugler gjør, hvor de lever at, um, At de lever sammen i en flokk, kanskje. Ikke alle uh, fugler, men noen. At de «Ah, Reise til Syden når det blir vinter. Hvorfor gjør de egentlig det? Og så å, utvikle det til et enda større prosjekt. Eller integrere det fra først så ta utgangspunkt egentlig at man vil ha et prosjekt om fugler. Og så tar man uh, den uh, som oppstart av prosjektet, og så blir det større og større. Uh, og da er jo barnas innspill ganske viktig. Så det hva jeg vil snakke nå om, er hvilke typer eller hvilke konkrete erfaringer gjør egentlig barn når de jobber med mekaniske leker. Um, og jeg vil se litt på alle fire områder her. Og det begynner jo med teknologi. For uh, jeg har sett på den definisjonen av teknologi fra læreplanen. Det finnes nemlig et fag, et valgfag, teknologi i praksis. Og da skriver de faktisk at teknologi handler om den menneskeskapte verden. Og det er jo den, våre leker er menneskeskapt. Uh, som skal gjøre hverdagen bedre. Um, og der er det kanskje tenkt mer på praktiske ting, men det å leke gjør også hverdagen bedre. Eh, men så står det videre opp gjennom tidene har mennesket brukt kreativitet og skaperevne. Det vil vi også bruke til å utvikle redskaper, maskiner og andre teknologiske produkter og løsninger. Eh, og det er faktisk det vi fokuserer på når vi snakker om teknologi. Så teknologi Ehm, så I dag kan man kanskje litt snevert eh, syn på teknologi og snakke, bruke teknologi først og fremst om digital teknologi. Ehm, men det spiller egentlig ikke noen rolle i det hele tatt i det prosjektet. Man kan blande det inn, for man kan f.eks. lage filmer om uh, eh, lekene, hvordan man lager lekene eller, uh, eh, og leker med lekene. Uh, ehm, men det har vi ikke fokus på i det hele tatt. Vi lager filmer for å forklare hvordan man kan lage lekene og jobbe med lekene. Eh, men det har vi eh, ennå ikke fokusert på med barn. For det å ha mekaniske leker det er også teknologi, for det er enkle maskiner som gjør noe. Så det er den teknologibiten og det som er viktigst for meg, er jo matematikkdelen. Og da tar vi faktisk eh, Ellen Bishop sine seks fundamentale matematikkaktiviteter til utgangspunkt. Um, og vi finner egentlig alle disse eh, de aktivitetene når man lager og leker med det. det er ikke helt den samme skrifttype som jeg har brukt. Derfor ser det litt rart ut. Um, så det er jo design, lokalisering, forklaring, lek, telling og måling. Eh, for eksempel Når man har noe som det Og det er noe som eh, min kunstkollega har oppfunnet. Eh, og det, har, det, kommer som krokodille og her som dinosaur. Og, og det er det mange, mye matematikk i det. Og det og man kanskje tenker først og fremst på tall og telling, men man må jo finne ut hvor mange deler trenger man egentlig for å lage det. Så man kan telle det. Kan også telle hvor mange splittbinders trenger vi. Så er det design. Det er jo hvilke former har disse delene egentlig. Det er rektangler. Uh, lokalisering er hvordan eh, de er satt sammen. At noe er oppe, noe er nede. hvis man holder det sånn. Og det er helt regelmessig, så det er også et visst mønster i det. Uh, så er det også slik at det er faktisk ganske viktig for at det fungerer, at disse er helt i midten av hver pappstripe. Uh, så hvordan finner man det? Det som vi har gjort med, de, med yngre barn, er at vi har gitt dem uh, pappstriper med allerede hull i. Uh, men femåringer klarer det uten problemer å stikke hull i papp. Eh, og da kan man bruke sånn grillpinne som har spiss, og det funker veldig godt og er ikke farlig i det hele tatt. men det å finne ut hvordan finner man sentrum til et rektangel Ah, det er ganske avansert ah, og noe som man kan undre seg over sammen med barna. Og så er det jo veldig spennende at ah, den forandrer sin form, men også sin størrelse, spesielt sin lengde. Så hvordan går det an at den blir lengre? så kan man jo måle det, eh, men det å forstå eh, Her er den veldig lang, og her er den kort. Hvordan går det an? Og, eh, og så oppdager man jo kanskje ja, men når den er kort, da er den også smal. Men, nei, når den er lang, da er den smal, men når den er kort, da er det bredere. og det fins jo en viss sammenheng der å oppdage sammenhenger, utforske sammenhenger. Eh, og da har vi bare det ene. Eh, og det er mye matematikk, og det er like mye matematikk i alle andre som vi har laga. Eh, men jeg vil jo også snakke om de andre områdene. og da har vi naturvitenskap. Og det er jo mange fag egentlig som går inn i naturfag. og da er det først og fremst når vi tenker mekaniske leker og fysikk For mekanikk er jo en del av fysikken. Uh, og da har vi f.eks. ulike kraftkilder. Altså vi har f.eks. laget Og det er det som de i Bulgaria har utviklet. Så det har blitt utviklet med litt eldre barn. Uh, det er kanskje helt så egnet til uh, unge barn i barnehage, for det er ikke så veldig stabilt. Uh, men det å kjenne at det er gummistrikkmotor her, og hvordan den funker Vi har også en annen ting med gummistrikkmotor. Eh, uh, eh, men den ville jeg, når jeg introduserer den, ikke vise egentlig hvordan den fungerer. Jeg vil bare uh, vise hva den gjør. Og så kan barna selv undre seg over hvorfor kommer den egentlig tilbake til meg. Eh, og Derfor er det papir rundt her for at man ikke ser mekanismer som kom, kan de komme med sine hypoteser. Eh, hva er det egentlig som skjer her? Og så kan man ta det av for uh, vise det. men det er litt vanskelig, det er ikke så vanskelig mekanismen, egentlig, men det er litt vanskelig for laget for barn, for man trenger ganske mye kraft for å Äh, draden gummistricken som dere kanskje har zum som er inni gjennom flasken. Men så har vi også andre typer äh, motor. Äh, ein jetmotor her med ballong. Og det interessante med den Så mine studenter har laget ballongbiler også eh, med en naturfagskollega. Eh, men så kom jeg på men hvis man lager det av en eh, melkekartong, så kan man jo bruke det som båt også. Så det er faktisk en amfikar, for det kan kjøre inn i vannet og fortsette som båt. som man ser på bildet der. Og så har vi en vindturbin så en annen type kraftkilde, vindkraft, som uh, äh, kan man bruke for å trekke noe. Og så har vi en vindelbru. Og da handler det egentlig ikke om kraftkilder, for da må jeg jo uh, ta selv på handtaket. Uh, äh, men da handler det mer om vektstang, om å skjønne hvorfor går uh, trådene egentlig helt fram dit. Hvorfor går det ikke ned her? For da ville det ikke gå opp uh, ah, når jeg uh, drar på håndtaket her. Og så har vi også til de aller minste helt uh, veldig enkle mekanismer. Så det er den snakkende elefanten. Og det er en veldig enkel mekanisme med bare sånn pinne som man ja, f.eks. ta opp og ned eller inn og ut for at uh, ja, snabelen og egentlig hele ansiktet beveger seg. Og så var det noen barn som kom på den idé at man kan jo uh, lage noe her uh, mellom uh, esken og ørnen. At, den, at også ørnene beveger seg mens ansiktet går fram og tilbake. Men så har vi også eh, andre fag i naturvitenskap. Biologi, eh, spesielt zoologi. Eh, og det har jeg allerede snakket om. Det er jo ganske mange dyr som vi uh, framstiller som mekaniske leker. Og det kan man ja da bruke om å jobbe med disse dyrene. og så som sagt også miljø. Fokus på miljø med, med resikulering gjenbruk. Og så har vi ingeniørfag. Ah, det er ganske interessant at ordet ingeniør kommer fra latinsk 'ingenium', ah, som betyr begavelse, evne, eller 'ingenere', som betyr bl.a. å inspirere. Så en ingeniør er den som lager ny eller utvikler ny teknologi ved å anvende uh, naturvitenskapelige og matematiske uh, kunnskap. Uh, så jeg liker det sitatet veldig godt. men hvis vi tenker på kjente ingeniører fra historien, f.eks. Leonardo da Vinci, da er det veldig tydelig at det er ikke bare teknologi det går mye kunstfag, mye kreativitet også inn i det å være ingeniør. For å kunne utvikle noe nytt må man jo være kreativ. Um, derfor ville jeg heller kalle det ingeniørkunst. kanskje. Det ordet finnes jo også. Um, eh, og ha kunst med på den sida. Og, og, de ulike fargene som jeg har, har brukt, Eh, viser at det overlapper. jo. Så det finnes jo sammenhenger. Så det er også kreativitet og kunst i mekanikk og i design og i alle fall. Um, og måling henger også sammen med teknologi, for vi bruker jo redskaper. Um, men det er også noe som var interessant i uh, samspill med mine kollegaer, at de fra England fokuserer veldig på ja, vi må bruke standardiserte enheter, som jeg sind for å lage den vindelbrua, f.eks., må man jo lage tråd av en viss lengde. Og for meg var det helt naturlig uh, at jeg bruker faktisk favn som enhet for å lage den. Så jeg klipper den, og så halverer vi den, og så har vi de to trådene som vi trenger. Uh, men min engelskkollega mente nei, vi må bruke jo uh, eh, linjal eller uh, ja, målestokk, en målbånd eh, Det brukes selv, til og med ikke det ordet på engelsk. Det, så det finnes det ordet 'fathom', eh, som har samme opprinnelse som favn, men det brukes ikke på den måten. Men armspenn, da blir vi enige om at man kan bruke det. Når det gjelder kreativitet, det er ikke noe som barn har kommet på, men det er ganske nye bilder fra et uh, lærerverksted i Italia som var for to, år, eh, for to, dager siden. Og da har de f.eks. brukt den for å gjøre helt andre ting med det. For å uh, vise ting som går sammen her på toppen. Nå er det ikke så mye tid igjen. Jeg vil bare kort si at vi har jo spurt de som har vært med på verksted, hva de syntes om det. Og alle syntes egentlig at det var veldig fint. Eh, at det fremmer kreativitet og realfag, men at man må eh, bruke egentlig mer tid enn det vi har. Så det vil kanskje også være noe som dere opplever i dag, at vi kanskje pakker for mye inn i det verkstedet som vi har planlagt. Men uh, det gode i barnehage er jo at man egentlig har god tid. Uh, for man trenger jo ikke å bli ferdig med det i løpet av en time. Uh, man kan jo fortsette over det med et større tidsrom. Og så skal det ikke være for store barnegrupper. Uh, og man trenger jo heller ikke å jobbe med alle barn samtidig, men barn kan lage sine leker når det passer. Og vi hadde også eh, eh, spørreskjema som viser at eh, alle egentlig var enig i at det er nyttig å, å fremme både interesse og glede i realfag. Og hvis dere ønsker mer informasjon, så har vi en internettside hvor dere kan eh, finne alle leker f.eks. med oppskrifter hvordan man lager det. Det er fortsatt det meste på engelsk, men vi er uh, i gang med å oversette det på norsk også. Og så har vi også en Facebook-gruppe som dere kan følge. Takk for meg. Tusen takk. Tusen takk, Oliver. Du, når du var liten gutt, var du da sånn som skrudde alt fra hverandre for å se hvordan det var inni? <laughs> Ja. ja jeg tenkte meg det. Tenkte meg det. <laughs> Takk skal du ha. Tusen takk.